Hot announcement from Adventures in SL. Hi guys! I am doing a special announcement today. Um, I hit Blueberry today and also I'm a VIP member and I found out that it is their 10th anniversary. So happy anniversary Blueberry. And they are doing some really great stuff for this anniversary. Not only are they having an amazing sale that it has everything at 50% off, but they are also giving their VIP group members a 500 Linden credit that you can get through their gift notices. And group membership is only 20 Linden. Hola, hay un especial anuncio de la tienda Blueberry por el décimo aniversario de la tienda. Están regalando un crédito de 500 Linden para cada miembro del grupo y la membresía de para unirse al grupo solamente cuesta 20 Linden. Blueberry also has so much more. This wickedly cute group gift dress called The Decade Dress and Top. And the chair that I'm sitting on actually is a Zero Linden buy at the Blueberry Store. Para ustedes que quieren regalitos gratis, esta silla está disponible para ustedes en la tienda Blueberry, que es una silla de un gatito. Y también tienen un, este vestido que tengo puesto, que se llama Decades Dress and Top. This amazing anniversary promotion started on May 7th and will continue until May 12th. Esta promoción especial del décimo aniversario de Blueberry dura desde el 7 de mayo hasta el 12 de mayo. So, join Blueberry for 20 Linden, únase al grupo por 20 Linden y puede recibir ese 500 Linden de crédito and you'll receive that 500 Linden in credit and get to enjoy it El crédito se expira en dos semanas desde el momento que está activado. The credit will expire within two weeks of the moment you activate it, which means the minute you put on the HUD, it starts counting down two weeks. El momento que usted se pone el HUD, empieza a contar de dos semanas y ese crédito se expira. Thanks for watching. For more content like this, please like, comment, and subscribe. Para, gracias por ver. Por más contenido como este, please like, comenta y suscribe.